Good morning, sì, qui sono le 11 e mezza, praticamente come dico in questi casi, certo la mattina prestissima, mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, oh semplicemente, oh semplicemente, David, sì David, perché non David? <laughs> David Lynch, It's June 16, 2022 and it's uh, Tuesday in Naples, a clear, clear morning. In this moment there is still right now 84 inch of Fahrenheit around 29 Celsius. This means that it's today really, really, really, really soft, like in this days, in this period, and also over because it seems more a summer climate than spring climate. D'altra parte andiamo praticamente in estate, manca pochissimo, quindi questo è anche oltre che normale. As regard the video tools, I don't know if I'll do it, but if I'll do it as always, separate from this, so eyes open if you are interested anyway as here and you will just see from this other mythical window yes I think it's afternoon ma per me è praticamente pomeriggio comunque uh, the temperature potrebbe eh, cioè come sempre se in estate salire sono quasi sicuro but really important thing but the really important thing with this atmosphere is that, io dico ormai we have perché ormai pomeriggio, today we have, today we have, those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, blue skies and golden sunshine, I think all along the way, ovviamente all along the way qui sempre quel che mi intende rispetto ai miei americani perché come sapete meglio di me abbiamo un orario completamente diverso. Mm, comunque possiamo continuare ancora con questo trend anche domani, va avanti a molti giorni, per cui said this, so from this other mythical window with the white curtain, the pink flowers, the grey roller shooter, not easy, but also come se fosse sempre lì, la mia stanza from the mythical window with the orange, red, blue, green, water curtain, and the mini days and it's green. roller shooter, Near Me These Days e per quasi tutta l'estate. And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Eh, vabbè, grazie dei molde people, fallo facendo, riporsi un saluto davvero a tutti in dorso, io più leve a breakfast, io la farò tra poco, io sono confronto da sempre, non so se lo sentite, ma soprattutto spero possiate consolarvi con la colazione appunto se il tempo dovesse essere brutto alle vostre parti, nonché, come ripeto sempre, non ci consoliamo sempre, anzi, tra l'altro due parole, colazione e consolazione, se dette in italiano, fanno anche rima, ma io personalmente quando il tempo è brutto mi consolo ancora di più. sì. sì I'll see you in the video tools if I do it or tomorrow. E poi pensavo che oggi ovviamente è l'ultimo giorno della prima stagione, si potrebbe dire, del weather, del weather report. Sono anche un po' emozionato perché weather report domani compirà un anno, quindi questo, questi sono ovviamente gli ultimi due video, il report e questo video pensiero di oggi, eh, di questo primo anno del report Diciamo, forse farò un video trailer, del, lo chiamerò a questo punto da Ritar nel Weather Report dopo il, da domani in poi, però poiché diciamo, non voglio dire più di tanto, poi tutte le cose penso saranno svelate direttamente domani, comunque sono molto emozionato e domani dirò approfondirò penso alcune cose, non lo so, forse anche dopo domani penso se ce la faccio il tempo, il venerdì è sempre un giorno pieno per me, anche sabato comunque andrebbe bene, comunque sì diciamo, uh, poi trarrò dei bilanci, Solamente i bilanci per me in, da una parte sono positivi e da una parte sono negativi. Uh, vorrei avere avuto qualcosa di più come numeri, ma comunque uh, diciamo se non canale secondario va bene così, già 31 secondo me è <laughs> un gran risultato, però ripeto, secondo me almeno 100 era il minimo per tutto quello che ho fatto, quasi 600 video, comunque di queste cose ne approfondirò poi, penso domani, nel video pensieri quando lo faccio domani, dopodomani, dipende quanto tempo? Io penso più dopo domani, vedremo. Comunque per ora dico, spero che avete passato un buon weather report, un anno di weather report con me, un bell'anno di weather report. Neapolitan weather report per David Lynch. Prima ex Italian weather report, poi Neapolitan weather report David Lynch, come sa che mi ha seguito da sempre. Però comunque ripeto, eh, sì, ci vediamo a questo punto al weather report del return, penso quasi sicuramente, vedremo salvo che non lo si cambi idea domani. Quindi sì, credo di aver detto tutto, uh, nel caso inizio a carta cosa in mente, ma al solito aggiungo in descrizione, I Great Day Game,